aku selama itu anggap apa? Apa itu apa-apa aku mas. cukup Aku nyaman Aku pamit. Tak kompo senajan atiku lor, seliramu Kane sliramu ninggal aku Pamitku kukulan nangin malamu Sepene tanpa kabar tanpa warto Sopo janji setyo saiki wis dadi cita kan kugasane malah